याद करिए सन 2002 के गोधरा कांड के बाद ये बताया गया था कि गुजरात का मुसलमान खतरे में है इसलिए हमने वहां जाकर ये पता करने की कोशिश की कि गुजरात के अल्पसंख्यक आखिर जीते कैसे हैं यहाँ सुल्तान अहमद शाह की कब्र है इसके ठीक नजदीक है अहमदाबाद की जामी मस्जिद इस मस्जिद को सुल्तान अहमद शाह ने सन 1424 में बनवाया था ये विशाल मस्जिद 260 खंभों पर खड़ी है गुजरात के मुसलमानों की राय जानने के लिए भला अहमदाबाद की जामी मस्जिद से ज्यादा बेहतर जगह कहाँ मिलेगी कौन कौन सी जगह अहमदाबाद में आप जाते हैं घूमने के लिए बहुत सी जगह लॉ गार्डन है फन पब्लिक है यहाँ काकरिया बाजू ये बाजू है बिग बाजार है गुजरात में ऐसा है कि जो मुस्लिम है उनके दुकान से लोग सामान नहीं लेते या उनके साथ भेदभाव करते हैं ऐसा है क्या ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ हमों को ऐसा इस मुल्क में जैसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू हिंदू मुसलमान की दुकान से नहीं लेता हमारे तो हिंदू ग्राहक ज्यादा है क्या सब आदमी घूम सकते हैं कर सकते हैं कोई डर नहीं रहता है पहले जो आज से पंचासी के बाद पहले बहुत ही मगजमारी ने ये झगड़े के घर ने थे ना जा भी जाते ये ये मगजमारी का घर ही होते थे अभी का अभी अभी का माहौल ऐसा हो गया कि रात को बारह एक बजे बाद में कोई ना डेढ़ बजे बाद में निकलते ही नहीं क्योंकि पुलिस की चेकिंग होती है गुजरात में बिल्कुल सही है सही अच्छा है सब अच्छा है कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो कभी कोई हमें परेशान करता ही नहीं बिल्कुल फ्री लाइफ है जिंदगी अहमदाबाद सिटी इतना सेफ्टी है कहीं और सिटी नहीं हो सकता इतना सेफ्टी है और जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम ऐसे वैसे लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में कोई भी तफावत हो नहीं ऐसे तो कुछ डर वर नहीं है निकल जाते हम ऐसे घूमने के लिए गांव महेरपुरा जिला साबरकाठा तकरीबन 600 लोग यहाँ रहते हैं 80 प्रतिशत इस गांव में मुसलमान हैं हमारे गांव में सामूहिक गोबर गैस प्लांट है वो नेव टका गवर्नमेंट का इस और दस टका लोक फाड़ा से हमने ये काम करवाया है और सामूहिक मिनरल वाटर प्लांट है सारा नागरिक मिनरल का यूज करता है हमारे गांव में सौ घर है और सौ घरों में करीबन सितर से अस्सी मोबाइल है और सितर अस्सी गाड़ियां हैं विदेशी निवेशकों का गुजरात के बारे में क्या कहना है हम इंडस्ट्री में बात करते हैं हमें किसी से ऐसा लगता नहीं है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि कोई तनाव हो है कम्युनल वो सब बिजनेस कर रहे हैं अच्छी तरह से हैप्पीली आमतौर पर भारत में तीन तरह के सामाजिक और आर्थिक विकास के मॉडल दिखाई देते हैं महाराष्ट्र मॉडल बंगाल मॉडल और गुजरात मॉडल कांग्रेस के ही शासन काल में विकसित हुआ है महाराष्ट्र मॉडल बंगाल मॉडल जो कि कम्युनिस्टों के 30 सालों के शासन की उपज है और गुजरात मॉडल जो कि पिछले एक दशक के बीजेपी राज की देन है बाकी स्टेट्स भी इसको धीरे धीरे गुजरात मॉडल को अपना रहे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जो है उसमें किसानों की संख्या कितनी है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बंगाल में है महाराष्ट्र में यह है कि वो हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है एक बार इंडस्ट्री में लीडर थी और आज यह है कि वहां गवर्नमेंट ही नहीं है गवर्नमेंट कुछ ही नहीं कर रही बेशक आप विदर्भा में देख लें बेशक आप इंडस्ट्री में देख लें बेशक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देख लें सब इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से बंगाल है सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट और गुजरात है सबसे पहला स्टेट और ये जानकारी आज के तारीख में बंगाल के बच्चे बच्चे में है ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसमें एटलीस्ट दस प्रतिशत लोग गुजरात में नौकरी करने के लिए नहीं गए हो वहाँ इन्वेस्टमेंट सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर से नहीं लेकिन बाहर से भी अधिक से अधिक गुजरात में आ रही है showcase India. When you showcase India, you showcase Gujarat.